暁の光今日も一人ぼっちからぼな雨ボトルのようすべては突然 唇を噛んだ僕は耳を塞ぐだって君はもうどこにもいない今日も僕はいつも ことをすぐ心臓握りしめて助けて助けて泣き声が誰にも聞こえなかった誰にも来なかった服の裾をつかむ虚勢的命の光を灯す僕はまだ君に 風が揺られバラバラになった髪今日もいつも通りよね辛いけど はを開く夕日を出した